жолдары бар енді қазір мынау 21 бірінші э, ғасырда өте э, молекулярлық жаңағы тексерістер емдеулер дамыған ғасыр болып саналады э, жай аллергия түгілі өте ауыр түрінде тұрып өтіп жатқан аллергияның өздерінде емдейтін бізде шамамыз бар ондай дәрігердің жаңағындай қатты ә, емделмейтін аллергияға арналған дәрілердің өзіне біздің мемлекетіміз көмектеседі жаңағы дәрілер енді қымбат қой сондықтан олардың үкімет көмектесіп жаңағындай ақысыз түрінде алып ауруларды емдеп жатырмыз ондай ә, біздің мемлекетімізде жаңағында жер шарында қандай дамыған мемлекеттерде қандай ем қолданатын болса біздің бізде ондай мүмкіншілік бар